よくわかんない夜のテンションはい今日は、はい、純ドペのプレスルームにお邪魔していますなんで来たかわかる純ちゃんえー、なんでですかなんでですか <laughs> 教えてくださいうちらは、もうすぐ何がありますかダブルスの試合があります正解ですイエーイダブルスといえば服は 部屋でしょそうそうそうあ先に言っちゃったいそうでしょそうでしょそうでしょだから、うん、純ロペに服を選びに今回はやってきました、はい、あれですね双子コーデってやつそうですよなんとついに心ちゃんと双子コーデウけるよねウけるよねでね、はい、仲良しのプレスの高木さんにいろいろ 新しい新作を紹介してもらいたいと思いますお願いしますお願いします高木さんです高木ですお願いします高木さんお願いしますお願いします。どうですかなんか新作のなんかこうポイントとか今回のコンセプトとかあれば今回のコンセプトですか、はい、今シーズンのすぐ振るから、すぐ振るから心 <laughs> ちゃんとか純ちゃんみたいに本気でゴルフをやってる女性に届けたい服が たくさんあります。今期はなんか嬉しいね。本気のゴルファーに届けたい。うん本気じゃーファンクションゴルフって今回のテーマ書いてあるんですけど、はい、ファンはまあ楽しい、楽しいファンクションは機能性っていうことで、はい、ゴルフのパフォーマンスを上げる機能性をたくさん盛り込んだ服がたんなるほどファンクションゴルフ機能性楽しく機能性 楽しく楽しく機能性、うん、じゃあそれをテーマにした商品をぐるっと見てみていいですかはいどうぞごゆっくりできますじゃあまずこっちから順番に見ていこうかなはいじゅうちゃんなんか気になったことがあった高木さんにどんどん聞いてはいわかりましたでもそういえばペアだからさ、うんうん、同じようなさやつがいいよねそうだよねペアになった時に、うん、えそうなものがいいなと思っています となるとどの辺ですかざっと言う <laughs> すぐ近道したがるから例えば、うん、同じ柄で、うん、こういうオレンジの人と青の人がいるとか、はい、色で分ける色で分ける色で分けるまず1個目は色で分けるパターン色で分けるパターンはい2つ目は例えば上は同じ色う例えば1人がノースリーブ1人がプロジェクトおおなるほどなるほどそれで ばスカートとパンツみたいなスカートとパンツとかね同じ感じなるほどね全く一緒なんですけど本当だ色合いは全く一緒 <laughs> 本当だアイテムは全部違う違いますねこれもまたいいねいいですよ、うん、上級者これ上級者ですね、うん、で結構色とか柄ぐらいしか思い浮かばなかったから、ね、いいかなるほどねココちゃんそれが気になるのそう私ねこれ気になる、うん、これじゃない これなんかこう例えばこうこうなんか棒はいこういうボーダーあかわいいにこここれ上があるんだけど、あえてこう、うん、一色、うんうんで合わせるのもいいかなああ、いいねいいねこれもいいしもうせこれね下のスカートを借りる一気に清楚になるからあ本当だおしゃれちょっと待ってオレンジバージョン さすが今早かったねほら清楚うんうん全然違う合わせ方ですごい順と手はねイメージが変わるスポーティーも、可愛くスポーティーなるほどねわあすごいカラフルですカラフルですす、ね、ゆうちゃんピンク好きピンク好きだよピンク好きうんい意外と着ないけどねあそう着な着てるの見たことなくないピンクあるかないないよね、うん 高木さんピンク着ますたまにたまにあんま着ないねでも着ないだからピンクって、はい、私も結構こう挑戦しづらい色だなって思うんですけど、うん純ロであのあの時来たじゃないですか、撮影で、いやいつもなの着ると、あれ私ピンクいけるかもってちょっと思っちゃう似合うでしょう今回のピンク特に着やすい,、そうなんか濃いめのピンクじゃなくてさ薄いからいいよねそうビビッとじゃないから、 こうなんか優しくなる、うん、優しくなるゴルフは優しさも大事なんでね飛ばすだけじゃないからね、うん、パターの下りのいい感じのタッチとかね、うん、優しい気持ちにアプローチとかねそう優しいアプローチとか、ね、大事高木さんもゴルフするんですか高木さんめっちゃするよへえー、ね、下手です 全然下手。じゃないよ。コロちゃんに教えてもらいます。下手じゃないよ。赤。私ねほらこの間履いてたやつ。赤パンね。そう赤パン。これの、うん、ネイビーネイビースカートとかもある、ね。可愛いい。まえさんこういうので、うん、これ何マーク？するときはこれねスター柄。スター柄。スター柄。星柄。これだったら例えば。 こういうこういうクロスコーデおお結構ありがちですけどクロスコーデえありがちなんですかクロスコーデもなんかかっこいいねかっこいいねこれかっこいいね、えなんかうまそうじゃない、うん、なさ本気本気度あるよね <laughs> パンツ似合ってたよね似合ってすごいみんなに言われるんだけどパンツ小室似合うじゃんみたいなこのパンツすごい似合ってた ううんうん、フルレングスのちょっとこう太めだといまいちでそうなのちょっとこの細身の足首ちょっと見えるっていうのが、うん、すごいねそうなスタイルもねよく見えたスタイルいいからよくないねごまかしてんのいつもポーズでいやいいねこれまた、ね、いいね高木さんこの辺は何何系のあれなんですか その辺はこうカラーブロックのシリーズで、まあ、こういうポロシャツとかこういうニットとかあとバイカラーねバイカラーねングしてあるとこのシリーズでまたさちょっと今時なのよ、ね、ちょっとまたお尻がちょっと見えないようにおしゃれですねおしゃれ切り替えね切り替えかわいいパンツにも合うしスカートにも合うそうそう、うん、私これがね着た時にね一番ね わーってなって、似合うよすごい似合ってるそう超好きなのこれ、うんうん、かわいいこれ超かわいい、うん、コロちゃんはこれにこれが似合ってますそうこのコーデですねこのコーディネート超好きこれ反対ねこれはってこれかわいい心コーデこれもできるあその辺まあまあこの辺とかほらああおしゃこういう双子もありでよ、あいいね、うん 選びますよ純ちゃんはい選びます私はこっちかこっちかなそうだねもうスターからがっつりアスリートに寄せるか、うん、もうポップで、うん、あ来てるよあの子たちみたいな、うん、目立つみたいなもう超目立つそうねちょっとがっつり行きたいよねじゃじゃんじゃーんどうですかいいじゃないですか イナップ似合うそうやっぱり好きなんですよね可愛いがないのがノースリーブいいね似合ってるで本番はこれは明日緑、うん、今青なんですけど緑になる予定です、はい純ちゃんは私の中でかなり新鮮なオレンジオレンジ、オレンジ確かにあんま着ないかなしかも上下オレンジで、うん、この柄 の感じが新鮮そうだね、うん、あんまガラガラしてるの私みかんちゃん <laughs> かわいいみかんね合わせてみかんだからやこれすごいあえこれバイザーはあえてどうしたらいいどうしいいだろうね全部だと変だよね、うん、どうだろうレンジョンちゃんの白えー、こうちゃんあ、うん、かキャップはキャップ強そうに強そうにする、うん、強そうにする、あ、ちゅうちゃんも一緒白 そう強そういいんじゃない強そう強そう上は強そう、うん、下は可愛、うん、いくみたいな、うんうんうん、キャップの方が強そうに見える、強そう、うんうん、いいんじゃないいいんじゃないえなんかもう決定しちゃった感じ決定しちゃった感じもう一個もう一個着てみようもう一個着てみよう、ね、はい、まずこれ一個目ね一個目一、個目です じゃんもうかっこいい強そうに見えます見えますすごく確かにこっちの方が強そうには見えるよねちょっとなんかあのいい女風だねそのノースリーブの上が、うん、そうねね悩む悩むね、うん、さっきのも良かったけどね、どうしようかね まあ新鮮だよ赤赤、うん、確かに赤着ないかもしかもだからノースリーブ新鮮だよノースリーブのだからこれぐらいに似合うね純ちゃんさっきのさ、うん、私が着てる長さよりさあそうだねあんまりここまでいくとちょっとさ顔がパンパンいやパンパンじゃないよパンパンじゃないけどなんかこれぐらいの方が似合う、うん、あ素材もねなんかいい感じでどう <laughs> かっこいいねかっこいいなアスリートっぽい 今期の順ロペはアスリートの女子でもできるがコンセプトいいねかっこいいつまりうちらはこっちで行く <laughs> ねどうしようねかっこいいよねこっちで行きますか好きな方にしまいえー <laughs> 純ちゃんどれっちがいいでは試合当日のお楽しみでって言ってもいいでしょうかね <laughs> そうしよっかお楽しみしようそうしよう、うん、もう決まんないから、うん、試合当 お楽しみでどっちに出るかはお楽しみですはいはいどうでしたかなんかね純ロペのイメージがちょっと変わったかも変わった、うん、もう今年からすっごい変えたのそうだよね、うん、なんかいいよねその本当にスポーツする人のために作るみたいな動きやすいよね動きやすい素材がめっちゃいいよ